Herkese iyi günler arkadaşlar. Ee, sıfırdan otomasyon temelleri eğitim setine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ise otomasyon mimarisine test aşaması. Arkadaşlar otomasyon mimarisine test aşamaları şurada gördüğünüz üzere 5 tane madde yazdım. Genel taslak üzerinden anlatıyorum arkadaşlar. Fazla detaya girmeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Şimdi 5 e, tane madde var. Bu, bu maddelerden ilkincisi test aşamaları ikiye ayrılmışım. 1, iki veri tabanının test aşamaları. Otomasyon test aşamaları genel bir test aşaması aşaması söyleyemedim pardon. Genel bir test aşamasından sonra ise kullanıcı gözüne test aşamasıdır arkadaşlar. Şimdi e, bunları biraz açıklayalım Nedir bunlar? Şimdi test aşımı neden ikiye ayrılır? Şimdi mimaride arkadaşlar aslında ee, burada aynı genel kodlama babını ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi programı nasıl kodluyorsunuz arkadaşlar. Bu kodlaması ayrı bir şeydir. Programı kodlarken bir de veri tabanı kodluyorsunuz. Bu kodlama ayrı bir şeydir. Örnek veriyorum. Ee, hemen veri tabanından hızlı bir şekilde size barkod ile ilgili örnek vereyim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz eğer integer koyarsanız Barkod e, bazı barkodlar sayı olarak tabii sayı olanları söyleyeyim arkadaşlar. Normal fix bildiğimiz e, barkodlarından bahsediyorum. Bunları mesela e, ben özellikle denk geldim. Belli bir sayıdan sonra arkadaşlar mesela integer patlıyor. Açıkça söyleyeyim. Integer patladığından dolayı integer yerine barkod numarası alanına big int yaparsanız patlamamasını önleyebilirsiniz. Bu aslında mesela integer attığını düşünün, Vites aşamasında o integer'ı görüp kod dizayn üzerinden integer'ı gördüğünüz arkadaşlar bakıyorsunuz integer. Bunun e, gelmesi gereken değer ne? Örnek veriyorum. E, begin değeri geliyor. Patlar. Bu vites aşamasıdır. Sonra ikinci ikiye ayrılmıştım ya. İkincisi de veri tabanı <clears throat> değil otomasyon tarafı. Otomasyon tarafında şöyle bir şey var. Belli başlı kodlar var diyelim. Örnek veriyoruz. Ee, aynen. Ürünlerin geldiğini düşünün. Bu ürünlerin ürün fiyatlarının olduğunu düşünün arkadaşlar. Ürün fiyatlarının toplamı değerini eğer siz integer verirseniz string e, string diyorum. Değişken ismi olarak integer verirseniz double vermezseniz çünkü double bir değer geldiğini düşünüyorsunuz. Burada convert de etmemiş. Yaparsanız programınız gene patlayacaktır ve doğru düzgün sonuç alamayacaksınızdır. Bu da bir test aşamasıdır arkadaşlar. Sonra ne vardı? Otomasyon test aşaması demişiz. Genel bir test aşaması. Genel bir test aşaması da şöyle arkadaşlar. Bütün program tasnağı ile beraber arkadaşlar. Hem veri tabanı hem masaüstü. Hani normalde o ayrı o ayrı yapmıştık ya. Bunlar yapıldıktan sonra <clears throat> genel olarak testlerle baştan aşağı program otomasyonu test edelim arkadaşlar. Bir patlaklık, çatlak ve benzeri var mı diye. Genel test aşamasında hem kodlar olur, kodlar aşamasında bir genel test olur. Hem de görsel babında olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonra ise genel e, test, test aşamasından sonra kullanıcı gözünden test aşaması arkadaşlar. Bu test aşamasının şöyle bir e, ek özelliği var arkadaşlar. Programımızın her şey bitti. Hiç e, kullanmayı, bilgisayar kullanmayı bilmeyen birisi gibi baz alınarak programı test edilir arkadaşlar. Bu da neden? Kullanıcı hata yapabilir. Hatalarda eğer programınız patlıyorsa sizin için çok kötü olur bu. Neden diyeceksiniz? Ee, nasıl örnek vereyim? Ha, muhasebe. Bir tane bir muhasebe programı yazdınız. Siz e, Textbox mesela barkod numarası örnek veriyorum. bir yerin carinin barkod numarası yerine eğer siz kapatmamışsınız, kontrol yapmamışsınız text box'ın ee, örnek veriyorum sayı yerine harf girildiyse oraya sonra tabii o yanlışlıkla kopyalama yapıştırma yaparak yanlışlıkla harf girdiyse barkodlamasını öyle öyle devam edip kaydettiyse hızlıca yaptığı için kaydedip onu kaydetme aşamasında çünkü de, değer olarak geriye şey olacak. E, Higgins'e işte karakter sıkıntısı olduğunu yolcu arkadaşlar. Bu da ne olacak? Program patlamasını veya bir de hele ve hele dry koymadıysanız program patlamasını ne olacak. Bu da kişinin kullanım e, programı e, kullanmasını gecikecek ve zaman kaybı olacak. Özellikle mali müşavirin kullanıklı <laughs> olduğunu düşünün sıkıntı oluşur. Kullanıcı gözünden test aşaması dediğim gibi bir e, hiç kullanmayı bilmeyen birisi gibi programı kullanmak. Örnek veriyorum. Sağına sonra rastgele misal e, resim mesela veri tabanına resim yüklenecek. Örnek veriyorum. Resim yerine Exe yüklenmesi mesela arkadaşlar. Exe'nin tarzında yapılması. Misal bir adam resim yükleyecek. Tamam iyi güzel hoş ama bilgisayara virüs bulaşmış. Örnek veriyorum. Virüs bulaşmış arkadaş bilgisayara. Ne oluyor? Exe nokta şüphek oluyor. Eğer doğru düzgün olmamışsa, mini yapılandırma ve benzerler filtrelerine yapılmamışsa da sıkıntı çıkartacaktır. Buradan bir daha fazla şey arkadaşlar. Mesela text, text box örneği vermiştim mesela. Text box'lara yanlışlıkla başka bir şeylerin girmesi, e, sonsuz döngü girmesine neden oluyor arkadaşlar. Bu da sıkıntı veriyor. Mesela data grid üyelerdeki mesela hmm, editleme bölümünün olması ve oraya mesela e, veriyorum integer'de bigint olduğunu düşün. Siz oraya stringler yapıştırırsınız. Mesela adam yap aldı tık tık bir bakıyor. Mesela veriyorum. Şu, data grid olduğunu düşün arkadaşlar. Satır satır 1, 2, 3, 4, 0, 5. Tabii e, ee, data girdiği kod numarası sıfırdan başlayıp onu söyledim. Sıfır diye. Sıfır önce değerin adam elinde bir text olduğunu düşün. Hafızada bir tane text var. Veri var yani string veri var. Fakat burası arka numarası olduğunu düşünürsek arkadaşlar begin değer integer bir değer kolon dur arkadaşlar. Buraya adam silip yanlışlıkla veya de öyle uğruyor, şey yaptığını düşün, kurcalıyor. Tık kontrole yapıştırdığını düşün. Bir tane upuzun bir hata gelecek arkadaşlar. Bu da onu kişi silmeyeceği için orayı ne olacak? Eksiye basacak. Başka bir yere tıklayacak. Bir daha hata verecek. Başka bir hata verecek. Bu da e, şöyle düşün. Bir tane firma olduğunu düşün. Hemen tık yazılım firmasını aradım. Bu hata neden dolayı? Bu da kişi e, firma bağımından sıkıntı oluşturur. Yani, yani izah edilebilir okuyacaktır. Ama onu izah etmeden önce o testleri yapılsa ne olacak? O hata çıkmayacak. Olabilir arkadaşlar. En son aşama olarak 6. aşama diyeyim arkadaşlar ben bunu. Benim özellikle kendi eklediğim arkadaşlar. Normalde <clears throat> Peking. Pro otomasyonlara otomasyonlara teknik testleri yapılmakta. Özellikle arkadaşlar socket client veya da uzak masaüstü değil de e, SQL Connection, GitHub, FTP, FTP, FTP bağlantıları ve benzeri bağlantılardan e, web servis şifreleme servis, API, Gartner. bunları yaparken arkadaşlar ek, eklenebilecek ve decompile edilebilecek düşüncesiyle kodlarınızı yazmanız gerekmektedir arkadaşlar. Şu an hala hazırda büyük firmalar veri tabanı kullanan e, uzatması üstü uzak veri tabanı MS SQL MySQL kullanan, FTP server kullanan lisanslama üzerinde yapan büyük büyük firmalar. Yani <laughs> örnek vereyim ben size birçok neydi? Firmanın ismi vermek istemiyorum şu an. Hmm, neydi? Aynen. Muhasebe programı arkadaşlar bunu. Ama FTP Server Connection Strip'ini exe girmişler. MySQL ve MSSQL stripleri exe'in için yapmış arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Kullanıcının güvenliğini şey yapıyor. Hmm, tehlikeye geçiriyor. Bu masaüstü arkadaşlar dediğim program aynı zamanda test asımlarını e, firmanın bir de şöyle bir şey var. Firmanın gövde tarafında arga takımı var. Fakat benim gözüme tırt. Yani arga takımın kime test, testerları vardı. Ama hepsi boş. Yani benim gözümde tırt bunların testerları. Çünkü aşamaları ya bilmiyorlar ya da acemiler, büyütme acemi benim gözümde. Yani bu ben görebiliyorsam acemidir. Bir de şöyle bir şey var. Testler senin program, masaüstü programına ayrılınca web testleri var arkadaşlar. Web testleri daha da sıkıntı oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bir sistem yaptığımızı düşünün. Ve sistemimiz birden fazla klientlerin oluşturduğunu düşünün. mesela Assemble.NET, bir ve benzeri bir yazdığını düşünün. Ve serverimizde birden fazla veri tabanı oluşturulabildiğini düşünün firmalar. Örneğin güzel bir sağlam bir muhasebe programı ya da başka bir ee, emlak program ve benzeri yazdınız. Yani web sitesi yazdınız. Bin tane şeyinizin olduğunu düşünün. Ee, resmen kullanıcının olduğunu düşünün. Adam biri bir tak bir yapıyor şeyden. Bir açıktan. Eğer bakmamışsınız, hacking testlerden yap, yaptırmamış ya da yapmamışsınız web sitenize. Adam bir yapıyor. Tüm dataları ve şifreleri çıkıyor. Ve de onları çalıyor. Siliyor ve de bunu. Sonra da affedersiniz Gel diyor bana. Mesela şu an e, Crypto Local elinden fide virüslerin Rusya'nın Rusya'nın yaptığı gibi. Server'a giriyor zafiyetinden dolayı, server zafiyetinden dolayı. Veyahut da kullanıcı, kullanıcısal zafiyetlerden dolayı. Şifreleri çıkıyor. Diyor ki sen bana şu kodu ödemezsen şifreye şeylerini dosyanı açma. İstediğin kadar uğraş diyor. Çözemeyeceksin diyor. Bir de daha alaylı alaylı yazıyor bunu. Olay budur arkadaşlar uzatmayayım. <clears throat> Dedim ya arkadaşlar bunların şimdi aşamalarını öğrenmek istiyorsunuzdur. Belki ara içinizde de olmuş olabilir. Veri tabanı mesela tam da veri tabanı mesela kodları nasıl, hangi dizaynda, hangi şeyde, otomasyonu mesela mimarisi hangi dizaynda veyahut da kullanıcı gözünden test aşaması hangi dizaynda veya veyahut otomasyonlara hacking testleri bu benim gözümde en önemlisidir arkadaşlar. Hacking testleri hangi dizaynda. Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde eğitim eğitim arkadaşlar ücret şey ücretli bir eğitim olacak. Buradan alabilirsiniz. Bununla ilgili bana başvurabilirsiniz arkadaşlar özelden. www.ebukirbasaman.com yani www. Sonra şöyle yazayım arkadaşlar aynı zamanda. www.ebukirbasaman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yani oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben biliyorsunuz arkadaşlar bu izlediğiniz videolar yazılım eğitim YouTube wordprefect.youtube.com slice yazılım eğitim kanalımızdadır arkadaşlar. Buraya abone olup aynı zamanda sadece abone olup değil bildirimleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki abone bölümünden bu bir tane kutucuğu var arkadaşlar. Ona tıklayıp bildirimleri takip edip kanalımızdaki olacak Python olsun, C Sharp olsun, mimariler olsun, siber güvenlik olsun birçok yararlı eğitim videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu konumuz da bitti arkadaşlar. Şimdi ise en son konumuz olan Kumasyon mimarisinin güvenlik aşaması arkadaşlar. Bu da dediğim gibi o en son maddede vardı ya arkadaşlar. Bu sırada arkadaşlar arkadaşlar diye diye bazılarınız kızıyor oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben dedim tabii ki. Annesi. En son ne demiştik? Aynen. Otomasyon hacking testinin yapılması değil dedik arkadaşlar. İşte o da tam da bu artık. Arkadaşlar demiyor. <laughs> Otomasyon bilmiyorsa güvenlik aşaması. Bir sonraki e, videoda bu aşamaya gireceğiz arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.